你好，我是小夫。上个月，在机缘巧合之下，我以低于半价的价格入手了这个核损版的雷克沙双 SD 卡套装，规格是 UHS 二。说来，这也是我第一次使用 UHS 二卡。这期视频，我想结合手中的读卡器和相机，对比一下我手里的这几张高速 SD 卡在理论测试和实际使用场景下的表现如何。UHS 二卡到底比 UHS 一快多少？我们是不是真的需要 UHS 二卡？ 由于我的两张雷克沙 SD 卡是核损版的，所以拆开之后，我先用 H2TestW 测试了一下这两张卡的实际容量，也顺便推荐一下这款软件。这款软件可以很快的测出各种闪存的实际容量，对于我这种喜欢捡漏的人来说特别友好。也建议各位购买来路不明的存储介质时，都使用这个软件测试一下实际容量和读写速度。H2TestW 的测试结果显示，其中一张卡的写入速度是一百一十五兆每秒。 读取速度可以达到一百九十兆每秒，而另一张卡的写入速度稍高，是一百一十六兆每秒，而读取速度达到了二百一十一兆每秒。看来第二张卡的闪存体质更好一些。我对比了一下网上其他人测出的数据，我这两张 SD 卡的写入速度都超过了网友的测试，但是读取稍慢。我用 Auto Disk Benchmark 分别测试了这两张雷克沙 u h s r 卡的读写速度。从测试结果来看，第二张卡的体质的确要更好一些。 不过区别不大。值得一提的是，无论是 H2 Test W 还是 Auto，两张卡的读取速度都稍低于雷克沙标称的两百五兆每秒。不过一百一十八兆每秒的写入速度可以认为达到官网的标称速度。我又分别测试了手中的几张高速 SD 卡，首先是闪迪的旧版 Dream Pro SD 卡，UHS 一 U1 规格。这张卡我已经使用了十来年，其实以现在的眼光来看，读写速度仍然非常优异。 九十四点四兆每秒的读取速度与标称的九十五兆每秒无异，写入速度也达到了八十三兆每秒，只不过十六 G 的容量现在看来稍微有点小了。接下来是新版的 d r e a m Pro，升级到了 UHS 一 U 三规格，同时标称读取速度达到了一百七十兆每秒。然而我跑了两遍阿透测试，读取速度都只有九十五兆每秒左右，远远达不到标称的一百七十兆每秒。不过这张卡的写入速度倒是比旧版提升了一点儿。 由上代的八十三兆每秒来到了八十六兆每秒左右，不过稍低于官网标称的九十兆每秒的写入速度。然后是闪蝶的 e x t r e m e 同样是 UHS 一 U 三规格，从名字上就可以看出来，这张卡的定位低于 e x t r e m e Pro，主打量大管饱。先看六十四 G 版的速度，从测试来看，读取速度与定位旗舰的 e x t r e m e Pro 一样，只不过写入速度低了不少，徘徊在六十七兆每秒左右。有意思的是。 六十四 G 版的官网标称写入速度最高只有六十兆每秒，而我这张卡竟然超过了官网的标称速度。我又测试了下二百五十六 G 的版本，让我意外的是，读写速度与定位更高的 Dream Pro 几乎没有差别。不过这两张 Dream 卡的读取速度与刚刚测试的 Dream Pro 一样，都无法达到官方标称的速度。好奇之下，我去搜了下 u h s 一的理论最高存储速度是一百零四兆每秒。我又去看了一下闪迪的 datasheet。 原来需要靠特殊的读卡器才能突破一百零四兆每秒的限制。最后是索尼的这张 SD 卡，型号是 SF 三二 U x 二，从命名上来看，似乎是第二代产品，支持 UHS 一 U 三规格。这张卡停产应该有些年头了，但在当年的一众高速 SD 卡中，性价比非常突出。从阿 o 的测试结果来看，读写速度都要稍逊闪迪的 e x t r e m e 不过我记得当时的售价要远低于闪迪。 另外，同厂加映闪迪 Extreme CF 卡测试表现，虽然同为 Extreme 产品线，但是读写速度都要高于 SD 卡。果然，你大爷还是你大爷！在理论测试中，我手中的这几张高速 SD 卡，无论是 UHS 一还是 UHS 二，U 一还是 U 三规格，写入速度都超过了 U 三规格要求的三十兆每秒。即使是速度最慢的索尼 s f 三2 u 叉二，写入速度也达到了 U 三的两倍。 不过在实际使用的时候，这几张卡能不能反映出与阿 o 跑分类似的结果？正好我手中的松下 G 九支持 UHS-II SD 卡，为此我简单搭建了一个场景，然后使用 G 九的电子快门进行五十张照片连拍，记录下相机清理缓存花费的时间，再用五十张照片的总容量除以相机清空缓存的时间，得出这张 SD 卡在相机上的实际使用速度。我知道你们白看测试过程，这段就把你们省略了。 从松下 G9 的实测结果来看，四张 UHS 一规格的闪迪 SD 卡在连拍中的实际写入速度区别不大，徘徊在三十六兆每秒上下，远不及前面测试的理论传输速度。我猜这应该是 G9 的 UHS 一控制器的问题。而 UHS 二规格的雷克沙 SD 卡则一骑绝尘，在基术上的写入速度接近八十兆每秒。好奇之下，我也用奥林巴斯 EM 十 Mark 测试了一下 UHS 二与 UHS 一的连拍表现。 由于 E M 十 Max 的电子快门连拍最快只有十四张每秒，所以无论是 U H S 二规格的雷克沙 S D 卡，还是速度最慢的索尼 S D 卡，在高速连拍下都无法成为瓶颈。最后来说说选购建议：如果各位预算充足的话，那肯定是无脑买 U H S 二；而对于预算有限的用户来说，尤其是没有五十张每秒连拍这种变态的需求的话，那其实根本没必要购入 U H S 二卡。 性价比更高的大容量 u h s 一更划算。从前面的测试也可以看出来，同产品线中容量越大，读写速度越快。此外，这期视频测试了几张 SD 卡中，即使速度最慢的索尼 SD 卡，在松下 G9 上的写入速度也达到二十七兆每秒，折合成视频码率的话，也足以满足两百 Mbps 码率的视频拍摄了。从松下 G9 和奥林巴斯 E-M10 m a x 的实拍来看，目前主要的瓶颈还是在相机，而不是 SD 卡。 我是小夫，我们下期再见。